जिंदाबाद की इंग्लिश होती है अप विद इंग्लिश जिंदाबाद अप विद इंग्लिश बिल्कुल ऐसे ही इसका उल्टा जो होता है रिवर्स उसमें डाउन विद लगा देते हैं हम मुर्दा बाद डाउन विद डाउन विद ठीक है ठीक है इसकी इंग्लिश होती है फ्लिंग जैसे भोजन पे टूट पड़ना भोजन पे फ्लिंग फ्लिंग फ्लिंग फ्लिंग ठीक है ओवर करें क्लास चलो अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो पूछा करो तो हमें भी लगेगा हमें भी लगेगा बच्चे जो है वही थोड़े से एक्टिव एक्टिव है चलो ठीक है फिर ऑल द बेस्ट